Suojatie voi olla tien turvallisin tai turvattomin paikka. Kohta, jossa vakiomopo pysähtyi, viritetyn mopon nopeus on yli 50 kilometriä tunnissa. Tällainen törmäysnopeus voi olla kohtalokas esimerkiksi iäkkäälle, lapselle tai muulle jalankulkijalle.